مرحبا سلام هلا إلى إيه كل طبيب لكل رفيع وأبر دكتور الكشاف البلدي المشرف بتسوفيك فارمشيف from the scout of Mushafa village نريد أن نقدم لكم التحية الكشفية تبلها عنيك لخم بريخة تسوفين We want to give you all the scout greeting الكل ماشي عسيل تملي هسيل مليونير For everything you gave it To save million of people نحن نحبكم ومعكم نحن أحبكم أتخم وكلنا أتخم We love you all and with you سنبقى في البيت نحن رتسيم لعشقين ببايت And we want to stay at home and for you.